artísticas, hacen cosas en madera, pintan, eh, se llama... ¿Cómo se llama también? Naruka Institute. Se llama Noruka Institute, entonces estamos esperando para el, taxi y ya, pues ya nos vemos dentro de un ratito. amigos, buenos días, ¿cómo van? Hoy vamos a mostrarles el Instituto Norupa aquí en Dramasala, eh, lugar totalmente eh, exiliado de tibetanos. Entonces eh, ellos trabajan la madera y vamos a mostrar. estamos aquí entrando al instituto. Obviamente se ve muy artística, muy asiático. De verdad no nos sentemos que estamos en la India. Pero como varias veces lo dije, pues esto es un auxiliado de tibetanos ¿no? El cuento básicamente es que en los 80 Tibet trató de ser eh, un país libre y no pudo hacerlo. Ah, y pues eh, la India ayudó a, la gente que, que fueron exiliados de, China, porque China no, obviamente no quiso que ellos eh, pusieran tener eh, oh, un país libre. Obviamente la historia es muy larga, y, pero pues es básicamente eso. Eh, todo esto fue manejado manejada por los monjes y eh, pues tocó salirse del país, incluido el Dalai Lama. Y la India pues lo, los ofrecieron a quedarse aquí como exiliados. De hecho, hay un pequeño gobierno exiliado aquí. Pero sí puede uno ver todos los parte asiática de su trabajo. un poco de gripa, también me dio un poco duro a mí por el hecho de la montaña. Aquí obviamente abajo mucho más, el clima mucho más suave. siente uno como está en tibet aquí, donde los monjes viven y trabajan la madera. Todo esto lo hacen ellos, muy bonito estas casas y estas cosas. Entramos a un lugar donde hacen cosas tejidas, miren la artista, les presento al artista que hizo esto, belleza. Miren, todo es hecho a mano. Esta es la parte donde hacen los telares. Miren. Entramos a otro lugar donde miren. Se ven tejiendo. Se ven haciendo las cosas a mano. Miren qué lindo. Qué hermoso. cosas que hacen tan preciosas. Cada uno en su puesto haciendo lo que más le gusta, miren. Cosiendo. ¿De también vino esto tan maravilloso con esta fuente y esa cosita de, de mantras muy chévere templo, no puedo hablar mucho, pero mira, te detinas. parte del instituto no trabajan con los muñecos de madera y esa cosa tan divina. Me disculpen si no hablo más duro, no puedo pues obviamente por respeto, pero es una cosa maravillosa como trabajan ellos. ¡Wow! ¡Qué cosa tan divina! Parece tipo mongoles, de verdad, pero... No te notas ir. Estas son las tribus. Eso se ve, por ejemplo, mucho en Nepal también. Hay máscaras y cosas así en las montañas. De hecho, el Tíbet eh, tiene mucho en común con la gente de Nepal, obviamente, ¿no? Vienen a las mismas montañas, ¿no? maravilloso esto, es un buen plan para viniendo en nuestra ciudad, en Gran Sala, es muy chévere. Miren todos los monjes haciendo la fila. No tengo muy claro por qué, pero ellos trabajan aquí, en este instituto. 8 millas hasta pasaportes. Lo muestran aquí.